Un saluto amici della rete. Forse qualcuno di voi avrà notato che eh, questo canale langue un pochettino. I motivi principali sono dovuti in parte ai numerosi impegni che ho ultimamente, ma soprattutto quelli in ambito mountain bike sono dovuti al fatto che la mia attrezzatura ha iniziato a diventare un po' troppo ingrombrante, un po' troppo complicata. Il drone, eh, sì, bello, bellissime riprese, però insomma un peso da portarsi dietro e quant'altro. Anche la mia GoPro, uh, la telecamera con cui stavo facendo le ultime riprese, la GoPro 9, anche quella un po' ingombrante, uh, dimensioni un po' eccessive, soprattutto nella 9 che sono aumentate tantissimo le dimensioni ed il peso, l'attacco da eh, da torace per fare delle riprese in primo piano. Era insomma tutta attrezzatura da aggiungere eh, allo zaino che spesso e volentieri ti faceva dire ma io vado a farmi la mia bella uscita in mountain bike, chi se ne importa di portarmi dietro tutto questo materiale per fare le riprese. Per cui alla fine in parte ho tolto tutto quanto e avevo rinunciato un pochettino a fare queste riprese di questi video. Ma adesso credo di aver trovato la action cam ideale perlomeno per i miei scopi, non voglio eh, convincere nessuno e quant'altro, ma per le mie esigenze eh, penso di aver trovato una action cam veramente eh, simpatica, action cam che bilancia bene la qualità delle immagini anche se non sono eccelsi, anche se non è il 4K, vedremo che non arriva a 4K, ma soprattutto la praticità e la facilità nel portarmela dietro e le ridotte dimensioni e eh, il ridotto peso, ma soprattutto alcune caratteristiche particolari. Sto parlando della Insta360 Go 2 e già potete vedere le dimensioni di che cosa stiamo parlando. Ma vediamo come va, vediamo alcune caratteristiche particolari. Sigla! Insta360 Go 2. Perché innanzitutto? Beh, innanzitutto lo vedete le dimensioni veramente veramente ridotte al minimo. Stiamo parlando di, ve lo, ve lo faccio come raffronto con una matita, di cosa veramente piccola. Il peso è veramente irrisorio. Questa è la prima caratteristica. La seconda caratteristica fondamentale è il supporto. Nella parte posteriore la Go2 è magnetica, questo fa sì che tutta una serie di suoi accessori sono magnetici. Il primo accessorio fantastico, fondamentale di tutto, per fortuna incluso nella confezione originale, è il medaglione. Medaglione da collo, con la fantastica caratteristica che il medaglione si attacca, che la Go2 si attacca al medaglione. Quindi vi indossate il medaglione, ve lo indossate, lo infilate dentro e la Go 2 rimane appiccicata. Addirittura anche in posizioni particolari, laterali. Il medaglione è assolutamente leggerissimo, ve lo dimenticate, io la prima volta che l'ho messo per provarlo me lo sono dimenticato, lo sono, mi sono accorto di avercelo la sera quando ho tolto la maglietta e mi sono ritrovato il medaglione appeso al collo, quindi proprio non lo sentite per niente. Inoltre su internet c'erano alcune recensioni, alcuni video che dicevano che eh, non conveniva eh, l'utilizzo di questo accessorio soprattutto appunto nella pratica della mountain bike perché c'era il rischio che la Go 2 nei salti, eh, negli sconquassi potesse cadere e perdersi. Per testare questa cosa, ovviamente non volevo perdermela, mi sono stampato in 3D un mm, accessorietto progettato e stampato da mettere intorno alla Go 2 con un filo di salvataggio e quindi a questo punto ho fatto queste riprese che come potete vedere dimostrano che la Go 2 resta attaccata anche con sollecitazioni estreme. In tutto il giro che ho fatto la Go 2 non si è mai staccata dal eh, medaglione. Secondo accessorio, di nuovo compreso nella sconfezione standard della Go 2, e il, la sua custodia. Come vedete, anche questa piccolissima, minimale, ma ha tutta una serie di caratteristiche fantastiche. Innanzitutto la Go2 si inserisce magneticamente all'interno. La custodia funge anche da telecomando per impostare far partire le riprese e selezionare le varie modalità eh, video, time lapse, ehm, slow motion e quello che volete. Certo avete anche l'app eh, su, sul telefonino, però questa è una comodità estrema. Inoltre la Go 2 una volta chiusa qui dentro la mettete in tasca e vi posso assicurare che ho fatto un giro con questo accessorio in tasca per tutto il tempo senza grossi fastidi. E se ti viene voglia al volo di dover dire qualcosa, tiri fuori la custodia dalla tasca, apri, accendi la telecamera e riprendi. Oppure hai voglia di riprendere il panorama circostante. Questo, questa custodia diventa un treppiedi, per cui potete utilizzarla come treppiedi per tenere la telecamera e fare riprese. Ultima caratteristica, ancora più fantastica, è che questo accessorio contiene una batteria. Quindi avete la batteria della Go 2 e la batteria del, della custodia. Per cui quando inserite la Go 2 nella custodia, la custodia ricarica la Go 2 Fantastico ragazzi. Io l'ho usata per un giretto di 2-3 ore queste riprese che vedete e la batteria della Go2 è rimasta inalterata. Questo fa sì che ho una action cam piccola, portatile, con uno strumento per mettermela a petto comodissimo. Che dirvi? Vi lascio alle mie conclusioni finali. Considerazioni conclusive della Ista 360 Go 2. Ma che dire, una fantastica action cam. Eh, le riprese le potete giudicare da voi da questo video eh, la telecamerina di per sé l'avete vista, piccolissima, leggerissima, non si sente assolutamente portandola in giro neanche all'interno della sua custodia. Eh, il medaglione al collo assolutamente non si sente, come non portarlo, tant'è che si dimentica di averlo addosso. Eh, la telecamera agganciata al medaglione perfettamente stabile, assolutamente si è mai sganciata durante tutti i vari spostamenti, durante i vari saltini, trombetti, passi che abbiamo fatto. La durata della batteria ancora non so ben definirla perché insomma eh, l'ho usata poco ancora. Sicuramente un consiglio che devo darvi è di mettere in auto la modalità wifi in modo che non sta sempre accesa perché altrimenti la batteria eh, diminuisce molto velocemente comodissima la funzione tre piedi del, della custodia la custodia eh, si porta tranquillamente in tasca non dà assolutamente nessun fastidio anche se probabilmente poi io adesso farò un taschino eh, nello zaino per inserirla ma solo per comodità si estrae e si rimette velocemente anche eh, con la bici in movimento perché è veramente piccola veramente comoda insomma che dire una telecamera che mi ha veramente sorpreso e per ora veramente soddisfatto al 100%, per cui ve la consiglio assolutamente come action cam eh, anche nella versione base assolutamente non serve per ora nessun altro non, ho, non sento la necessità di assolutamente nessun altro accessorio aggiuntivo insomma una telecamera che per ora mi ha soddisfatto al 100% e la dimostrazione lo vedrete con eventualmente l'aumento, spero, della produzione di nuovi video relativamente al mondo mountain bike, ai panorami Abruzzo e Marche. Un saluto amici della rete.